şey qalxıb çox bahalıqdır. Qətiyyən yetərlidir. 45 manat əmək haqqının qalxması. İndiki vaxtla ən az 500 manat olur manat, əlbəttə, 345 manat lazımdır. İndi bunlar da oturublar, dövlətin sağına baxırlar, soluna baxırlar, yuxarıdan aşağı bax, o belə fikirləşirlər, o biz səhnələr. Ki bunu sonra necə eləyə bilərik ki, bu pul çıxsın, o adamı sirkəliyirlər baş aşağı, sonra böyür üstə, sonra düzünə. Ki tökülsün, nəyi var tökülsün. Yəni bax, hər qanun, hər qayda, yeni hər bir məsələ özdə nə deyirlər? Qanunlar təkmilləşdirilir, eşq olsun. Niyə? Qanunlar qanunlar tək, şəkildə. qanunlar təkmilləşdirilmir. Qətiyyir. İnsanlardan Qətiyyir. yığılan pullar təkmilləşdirilir. Məsəl üçün yol hərəkəti qaydalarına görə cərimənin kəsilməsində birbaşa polis əməkdaşı və inspektor indi nədirsə onlar iştirak eləməli idi. Məsələn texniki qaydada kamera avtomatik tutub cərimələmə yox idi. Neynədilər? Çatdırmırlar axı milyonla maşın var. Bunlar zay olur, pullar gedir, heyf olur axı bunlar. Neynə kameralardan avtomatik cərimələmə olsun. Yaxşı, sən milyonlarla maşını cərməliyə bilirsən. Bilirsiniz də kamera tutur, o dəqiqə SMS gəlir sənə, o dəqiqə bir, bir dəqiqə içində özə şəkilli zaddır ki, birdən Tağı müəllim demiş, burcuzdarsan. Şəklinlə də 3-4 yerdən ki, yəni burcuz tutmaya cərməni görüm tez bazar. Amma baxın, ayda 300 manat alacaq ailə. Ay nə danırsan? Basqın yoxlayaq, barmaqlarını sayın. 10 barmaqdan artıqsa vermək olmaz. Bu, bu da olmaz. Amma hə, Çovdarovun 30 milyonu halaldır. Vəssalam. Südeyfin milyonları halaldır. Nəm Azərxalçanın müdürünün milyonları halaldır. Hə, bu halal olmayanı yetimin aldığı 240 manat idi. Amma gelib bir sənəd istəyəndə, deyirlər ki, 3 günə məktub, mə məsələn, məhkəmə məktub gələcək, oradan oraya gedəcək, bir ay səni fırlandırır, dön, döndərirlər. Məsəl üçün, bu asan xidmətin bu, e, e, nə deyək, pəncərəsində, o pənzərəsində sənəd gələnə qədər bir həftə vaxt keçir. Amma Cərimədir axı bu. Tez bazar gəti görüm cəriməni. A, bu innovasiya ancaq burada işə yarayır. Amma insanların hüququ, haqqı filan o məsələlərdə yaramır. Hərəsi bir yerdən dolanır. Biri Çox büdcəni təəssüf. talayır, təəssüf. biri ustaqları talayır, biri müəllimləri talayır, biri mədəniyyət işçilərini talayır bu cinayətkar şəbəkədir də, şəbəkədir. Müraciət ediblər sosial müdafiə, sosial yardım almağa. Onda qeyd edirlər də mən bilmirəm, deyəsən orada ailə tərkibi, nə bilim filan vəziyyət. Bunlar da bilirsiniz də o e, KKB kimi gecə birdən tökülüşürlər yoxlama. Birdən hazırlaşarsan axı gör hansı vəziyyət kasıbın, kasıbçılığını, yoxsulluğunu yoxlamaq üçün o xüsusi əməliyyat qrupası olur. E, DTX nərdivanı qoyurlar, göydən düşürlər, paraşutla zadla. Tərpənməyin, hərəkət eləmə. Hə, sən əlindən çörək qoyma, biz yoxlamağa gəlmişik. Yəni ki, biz bunları yoxla. Hə, basqın eləyiblər həmin o bizim kənddə o sosial müdafiə müraciət edən adamın evində basqın ha. Bax birdən bilsiniz necə? Hop gəldi. Təpəm heç nə. Təpəm təpəm. Hə, yatan durmasın, uzanan durmasın, çəkirik. Kələfçələri. Demək bax hə. Demək bu adam yazıb ki, mənim ailə ailə tərkibin 5 nəfərdir də, yox, 4-6 nəfər, 4 uşaq, 2 ana, ata. Gəldə, ah, 7 nəfər çıxıb. Sən demə, bu yetimin qaynatası, 2 <laughs> qonaq gəlib yatıb divanda. İndi buna e, imtina yazıblar və yazıblar ki, baxın, görün, bilirsiniz, insanları ələ salmağın da bundan o tərəfəsi yoxdur. Sayın müəllim, yəni siz mask, e, nə deyək, komediya çəkin. Nə teleserial çəkin. Anacə xanım var Azərbaycan. Kes, mən də bahalı maşınımla gəlmişəm. Sizin o köhnə evinizin yanında saxlayıb qapısında girmişəm çay içirəm. Ha, həyətdə maşın var. Bunun hə. hamısı odur da deyin ki, vermirik də, pul vermirik. Pul vermək istəmirik. Yəni izah edə bildi? Bəli. Yoxsa sənin qaynata o 7 nəfər idi, toyuğun sayı bu qədərdir, cücən bu qədərdir. Yəni bu nədir? Nə oyun çıxardırsınız, nə edirsiniz, nə etmək istəyirsiniz? Prezidentin mühafizəsində işləyib Məhəd xan. Adama yazıblar ki, sən xidmətə yararsızsan. Hə, və pensiyaya çıxıb adam da, o xidmətə yararsız, nəm əlillik alıb filan Sahil müəllim gəlib bunun əliliyini nəqd edib ki, sən sağlamsan. Bu adam da götürüb o kağızı qayıdıb o mühafizə xidmətinə qarşı mənim bərpa elində sahil müəllim deyir ki, sağlamam. Bunlar deyir yox, sən sağlam deyilsən. Yəni sağlam deyilsə pulunu ver. Dəşk Sağlamsa işə qayıt. Bilirsiniz belə nə qədər adam da Sahil Babayevin bu pensiya məsələsi, əlillik məsələsi, sosial yardım məsələsi qardaş bəsdirin də. Da oturmusunuz o şeydə göydələndə o e, nədir o azad qadın heykəlinin başının üstündə oturmusunuz. Heç kim də yuxarı yuxarı buraxmırsınız, düzdür? İnsanların duası Allah'a daha çətir. Bunların qəbuluna düşmək mümkün deyil. Yəni adamların da gücü bizə çatır, gəlirlər bizə, bizim də əlimizdən heç nə gəlmir. Niyə qəpik quruş? Valla narazıyıq. Özüm fərqli adamam, kasıb adamam. Gündə get işə gəl, gün haqqı da pul eləyir. Çox narazıyam. Əvvəllər lap 20 qəpik idi, sonra oldu 30 qəpik, indi 40 qəpik. E, yaxşı deyil də, e, həm də ki hər şeyin qiyməti bahadır, çatdırmaq olmur. 300 manatdan yuxarı iş tapmaq olmur. Yəni çox maaşları pensiyalarda qaldırıb orada xala. Pisdir də, yəni işləməyən adamın lap pisdir. Ay nə deyə bilərəm ki, heç nə hökumət eləyir, biz nə edə bilərik? E, sadəcə olaraq yəni bu ictimaiyyətdə heç kəs fikrin bildirməyəcək, heç kəs də yəni, buna etirazını bildirməyəcək. Sadəcə olaraq hamı qəbullanmalıdır və qəbullana-qəbullanda güləcək. Tez-tez biz müraciət edirik apteklərə, dərman vasitələrinə istifadə edirik. Günü-gündən qalxır, şəraitimiz çox yaxşı deyil. Çünki pensiyada aldığımız qiymətlərlə biz evlatlarımızı dolandıra bilmirik. Hər bir insanın, bu pensiyonerlərin, məsələn, 5 manat pul qaldırırsa, 10 manat, məsələn, o dərmanın qiyməti olurdu. O necə ala bilər onu? Yəni ki, o 5 manatla, 10 manatla nəsə alına bilər. Mənim övladım universitet oxuyur və gün ərzində universitetə çatmaq üçün 3 marşrut dəyişir və geriyə 3 marşrut dəyişir. Hesab edin, bu bir aya 100 manatın üstündə məbləğ edir. Aldığı stipendiyada 88 manatdır. İndi hesab edin, bir evdə əgər 2 uşaq tələbətsə, bunun aylıq məvacibi 400 manatdırsa, bu insan nə yeməlidir? Analıq olmayan hadisələr bizim restoranda olacaq. Bunun heç bir e, əsası yoxdur, iqtisadi əsası. Amma əslində Azərbaycan imkanları daha e, genişdir. Məsələn, Gürcüstanda, Gürcüstanda tələbələrə mən bilən deyəsən e, şey var orada. Azərbaycan deyə bilməz, skitka var deyəsən tələbələrə, orada deyəsən güzəşli şeylər getmək var, 50 faizdir. Çatdırmaq olmur, litron qiyməti qalxdı. Bahalaşma ilə, e, yəni 45 manat artıq məncə Heç nəyə bəslənmir. Çünki hər şey bahalaşıb. Marketə girmək də çox çətindir. Əti də qaldırıblar. Mənimki daha mən 180 manat alıram, yəni. O deyirlər 20 manat qalxıb. Yəni 200 manat Allah bərəkət versin. Neyini? Allah canımızı sağlam eləsin. Yəni işləyib pul qazanaq. Ayrı heç nə gücümüz çatmır. Acınacaqlı çünki e, bütün e, belə deyək marketlərdə ə, e, digər məsələn geyim, əşya və sair bunların hamısının qiyməti bahadır. 345 manat, hətta kirayə pulu belə eləmir. Bu qalxmaq onu qalxmaq deyil. Yəni həmin ən haqq yüksəyi bu neft ölkəsində bəlkə də bir minimum olmalıdır bir 150 manat atmalı ən azı. İndiki maaşla əlavə qalxmağı 45 manat dedinizsə, onunla 100-150 manat ən azı qalmalıdır. Yalan sözdür. Eşidin amma çox qalxızacaq 10 manat. Bura dükan gündəli elə bir qiymətə qalxır ki, yəni onun qalxmağını ödəmirik. Kombinal pulu hamısı qalxır.